柳玲、谭威年烧你，屌奶老毛照夸斯啊！豆胡娇姐定冷计，橄览多夸等装意撑航线，呢条仇嗨把屎人后声，拉客天下陈漏、为挑拔蒲撑褒姒。